you dieser Cole. Können wir ihn denn trauen? Er war Imperialer und wer weiß, ob er es immer noch ist. Er ist kein Imperialer mehr. Das Imperium ist tot. Es ist aber wieder da. Ich könnte zum Landungsboot zurück. Euch im Notfall abholen. Wenn, dann mache ich das. Muss gehen. Cole stellt keine Gefahr für uns da. Waffen runter. Wir sind nur zum Reden hier. Dann braucht ihr sie ja nicht. Auf welcher Seite steht ihr? Widerstand. Widerstand. Interessant. Wem widersteht ihr denn? Den Politikern oder den Terroristen? Beiden, würde ich sagen. Wobei die Politiker wohl die schlimmeren von beiden sind. Die Terroristen waren schon hier, wie ich gesehen habe. Waren sie. Es sind schreckliche Dinge geschehen. Wo willst du denn hin, Kane? Wir sind noch nicht fertig. Bleib hier. Ich wollte nur die Gegend anschauen. Komm wieder zurück. Wir brauchen sie. Du weißt bestimmt was. Man muss dir Koordinaten gegeben haben. Du warst zu starrsinnig als Rebell, zu rebellisch als Agent der Republik und als Widerstandskämpfer suchst du verzweifelt nach etwas, gegen das du kämpfen kannst. Irgendwie scheinst du immer fehl am Platz, Tech. Vielleicht ist gerade das meine Stärke. Du bist deswegen zweimal fast gestorben. Vergiss das nicht. Aber ich habe immer bekommen, was ich wollte. Das wird diesmal nicht anders sein. Ich halte mich raus bei all dem. Ich habe genug Krieg erlebt. Es war gut, dich mal wiederzusehen, Tech, aber verschwindet besser. Paul, du bist auf der Seite des Friedens. Also sorg für Frieden. Wenn wir wissen, wo diese Organisation ist... Dann fängt alles wieder von vorne an. Ich wusste es. Er gehört zu denen. Zum Imperium. Das Imperium gibt es nicht mehr. Das Imperium hat auch nie Anschläge verübt. Ich rede damit sicher nichts gut, aber euer neuer Feind ist nicht das Imperium. Wir finden es so oder so raus. Willst du damit auf die Macht anspielen? Die Sache auf Jakku war eine einmalige Sache. Leider. Das war wohl zu erwarten. Ich dachte eher an Luke Skywalker oder einen seiner Schüler. Governor Hole? Nur Cole. Er hat einen Datenträger. Im Haus. Er muss zerstört werden. Wir zerbomben die gesamte Gegend aus dem Orbit. Nur so können wir sicher gehen. wirklich die Gegend in die Luft springen wollen. Außerdem haben wir so auch keine Chance gegen sie. Cole, du musst den Datenträger holen. Rob, Kane, ihr holt das Landungsboot. Mm-hmm. Plan, wie wir jetzt vorgehen, bevor wir zum Schiff kommen. Wohin wollen wir jetzt? Die unbekannten Regionen. Ich kenne einen Ort, der euch interessieren könnte. Zu denen? Dann wären wir in der Falle. Nach Hosnian Prime und der Republik. Tut mir leid.